حلوة حلوة حلوة أو ربنا تعالى بقى تعالى تعالى عشان هنموت Search for vehicles. يعني فوق فوق فوق ها لا لا لا لا لا لا لا لا في واحد هنا لا لا لا الدور لا لا الثاني عبد الله لا لا لا لا Het gaat direkt mit Nom. واحد بيري منك ده سركيل سوري دول عندي يا منير آه. واحد Enemies ahead. خلا خلا واحد بش واحد بش واحد باش جلسوا يا ترى جلسوا ونحن اللي ما نجلسوا اتراك إيه. في واحد دير بالك تحت تحت على ايوه على السور اللي تحت رقم اربعه ايوه السور هذا اه بتبوش harmful اهو كفو عليك هذا معي كم آه، كل مسج زاعة ايه غدر غدر من اصحابك خدر خدر لوبي لوبي آه، لوبي لا فزاعة ولا مزاعة لوبي هذا صعب الفزاعة هذا صعب الفزاعة اطلعوا من اباك تطلعوا ايوه يلا ارقد يلا ارقد ارقد في سلام ارقد في سلام كيك اضرب ضرب ضرب من الصغير Rue Rue 20, Rue انا براعي باللوبي تمام